हेलो एवरीवन साइड स्वागत एंड आज हम बात करेंगे लिंक्डइन से कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड लिंक्डइन से कैसे हम लोग को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ लिंक्डइन पे अगर हमें किसी को इनवाइट करना है तो हमारे पास लिंक्डइन पे एक अकाउंट होना चाहिए एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ लिंक्डइन पे आपको सिर्फ वही इंसान मिलता है सिर्फ वही पर्सन मिलता है जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन में हो ठीक है या पे मैक्सिमम लोग वही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकेंगे या ये कह सकते हैं अच्छी प्रोस्पेक्टिंग आपको यहाँ से मिलेगी तो चलिए जानते हैं ज़्यादा लेट नहीं करते हैं सबसे पहली चीज प्रोफाइल आपका प्रोफाइल आपके लिए मस्त है मैं आपको फिर बता दूं आपके पास जब तक एक अच्छा प्रोफाइल नहीं होगा तब तक आप किसी को भी किसी को भी मतलब आपकी कोई प्रोफाइल से अट्रैक्ट नहीं होगा ठीक है प्रोफाइल अच्छी करने के लिए क्या होगा आपके पास सबसे पहली चीज आपका खुद का अपना फोटो होना चाहिए आपके पास दूसरी चीज आप क्या क्वालिफिकेशन में क्या कर रहे हैं आप क्या कर चुके हैं ये आपको बताना होगा ठीक है एजुकेशन स्किल्स में क्या है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है या डजन मैटर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स ब्ला जो भी आपके पास स्किल्स है वो आपको इसमें लिखना होगा ठीक है एंड अबाउट अपने बारे में बताना होगा एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है वो है बायो क्रिएट आपको अपना बायो क्रिएट करना पड़ेगा अट्रैक्टिव बायो होना चाहिए जिसमें सामने वाला देखे और उसको अच्छा लगे ठीक है तो आपको बायो भी अपना अच्छा करना होगा एंड सबसे बड़ी चीज़ बात करते हैं कनेक्शन टारगेट कि हम यहाँ से लोगों को इनवाइट कैसे करेंगे तो हमारे पास कनेक्शन टारगेट हम चुनिंदा लोगों को जिसको हम चाहते हैं उसको हम टारगेट कर सकते हैं ये आपकी इच्छा है आप किसको चुनना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए ठीक है एंड अगेन हमारे पास लिखा हुआ है इन्विटेशन एंड कनेक्शन ठीक है हर चीज़ में फेसबुक पे हम इन्विटेशन भेजते हैं ठीक है एड फ्रेंड करते हैं बस लिंकडिन पे हमें कनेक्शन भेजना होता है ओके अभी हम इसको आगे पूरा विजुअली देखेंगे कैसे होता है बट मैं आपको अभी ओवरफ्लो में सारी चीज़ें बता देता हूँ ठीक है इन्विटेशन एंड कनेक्शन बात करते हैं डायरेक्ट इन्विटेशन डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होता है जब किसी इंसान को हाई हेलो भेजते हैं तो वो डायरेक्ट इन्विटेशन होता है पोस्ट इन्विटेशन अगर आप कभी भी एफ वगैरह या इंस्टा पर पोस्ट करते हो सेम उसी तरह लिंगडिन पे आप पोस्ट करते हो जो लिंगडिन पोस्ट करते हो उसको बोलते हैं लिंगडिन पोस्ट इन्विटेशन ठीक है उसके बाद आपको लिंगडिन में हर किसी की आपको ईमेल मिल जाएगी जिसको हम बोलते हैं ईमेल इनविटेशन ठीक है एंड अगेन इसमें भी एक जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगती है फेसबुक पे स्टोरी लगती है सेम लिंकडिन पे भी स्टोरी लगती है तो आप लिंकडिन की स्टोरी पे भी अपना पोस्ट डाल के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं हम आगे चलते हैं हम दूसरी जो हमारी लिंकडिन की प्रोफाइल उसको देखते हैं ठीक है देखिए लिंकडिन पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों को इस चीज़ में उतना मे भी आपको क्लियर ना हो बट हाँ आप लिंकडिन पे नॉर्मली अकाउंट जैसे फेसबुक पे क्लियर करते हैं बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है ठीक है तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज आपके पास अपना एक ओन प्रोफाइल मतलब खुद का प्रोफाइल फोटो होना चाहिए ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए बट आपके पास खुद का एक प्रोफाइल फोटो होना चाहिए अपना जिसमें दो लोग ना हो आप अकेले हो ठीक है ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा खुद का प्रोफाइल फोटो है किसी और का नहीं लगाया ना किसी पक्की या किसी का भी नहीं लगाना भाई आप अपने बेबी का भी नहीं लगा सकते हैं आप अपने रिलेटिव किसी का भी नहीं आपको अपना लगाना ठीक है एंड अगेन बात करते हैं ये पीछे का एक जो बैकग्राउंड दिख रहा है हमारा ठीक है इसको बोलते हैं कवर फोटो तो कवर फोटो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए जो भी आप प्रोफेशन में हैं ठीक है वो नहीं होना चाहिए कि पीछे बादल आदल उड़ रहे हैं ठीक है या पहाड़ वगैरह ये सब चीज़ें नहीं ठीक है आपको अपना प्रोफेशन हाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर किसी पार्टी वगैरह में है या ऑफिशियल चीज़ों में है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो कवर फोटो पे बट ध्यान रखिएगा कि कवर फोटो कोई ज़्यादा पार्टी शो ना कर रहा हो आप एक प्रोफेशनल शो कर रहा हो ठीक है एंड अगेन बात करते हैं आपके पास एक नेम होना चाहिए जैसे मेरा ये नेम लिखा हुआ है क्योंकि आप अगर सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा ये यहाँ पे हम जो बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बायोस ठीक है जितनी चीज़ें ये मैंने सेलेक्ट की है इसको बोलते हैं हम बायोस ओके बायोज बहुत ध्यान से आपको रखना है बायोज आपको हमेशा फिल करना है ठीक है एंड अगेन बात करते हैं अबाउट ये हमारा अबाउट होता है ठीक है अबाउट में आप अपने बारे में बताते हैं कि क्या है ठीक है लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट ठीक है डोमेस्टिक इस तरह से आपको अपनी पूरी जो भी आप अपने बारे में आप लिख सकते हैं ठीक है टीचर्स की बात बात करते हैं ठीक है टीचर्स में आपके जो डॉक्यूमेंट का जो भी आपने पोस्ट किया होगा ठीक है या मैं कहूँ आपके पास वेबसाइट वगैरह है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है योर डैशबोर्ड आपका डैशबोर्ड शो करेगा ठीक है तो डैशबोर्ड पे आपके जो भी लोगों ने फॉलो वगैरह किया होगा वो आपको शो करेगा एंड सबसे बड़ी चीज़ अब आ जाते हैं आपकी एजुकेशन देखिए यहाँ पे शो कर रहा है मेरे एजुकेशन के बारे में शो कर रहा है स्किल्स के बारे में शो कर रहा है ठीक है personal development communication skills and organisation आपकी शो कर रही है तो आप ध्यान हैं आप जो भी जो भी चीज़ें लिख रहे हैं आपको वो ध्यान पूर्वक पूरी ठीक है ध्यान यही होना चाहिए कहीं और नहीं क्योंकि ये लिंकडिन प्रोफाइल आपको प्रोफेशनली आपको रिजर्व करता है ठीक है प्रोफेशनल अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है यहाँ पे ठीक अच्छा अब बात करते हैं हमें टारगेट ऑडियंस कहाँ से लाएं कैसे लाएं टारगेट ऑडियंस तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होता है एक सर्च का ऑप्शन और ये आपके पास भी आएगा सर्च का ऑप्शन ठीक है तो आप यहाँ पे किसी को भी टारगेट कर सकते हो जैसे मान लीजिए मैंने अपने आप को ही टारगेट करा सोनी मुझे चाहिए लखनऊ मैंने सोनी लखनऊ लिख दिया ठीक है तो मेरे पास बहुत सारी लिस्ट आ चुकी है आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल पोस्ट कंपनी ग्रुप ठीक है तो मैंने यहाँ पीपल पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दोनों नाम के लोग आ गए ठीक है ये हमारी टारगेट ऑडियंस है हमें कहाँ की पब्लिक चाहिए थी लखनऊ की तो जितने भी लोग लखनऊ के हैं वो सारे लोग आ गए हमारे पास ओके अगर हम इसमें से चाहें तो हम स्टूडेंट भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमने साथ में लिख दिया स्टूडेंट आपको स्टूडेंट दिख रहे हैं तो ये होती है हमारी टारगेट ऑडियंस मैं फिर बता रहा हूँ ये होती है हमारी टारगेट ऑडियंस ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट ये हमारी है टारगेट ऑडियंस और मैंने आपको बताया था जैसे हमें वहाँ इन्विटेशन होता है यहाँ पे हमारा कनेक्शन होता है ठीक है तो हम इसको कनेक्ट करते हैं ओके सिर्फ आपको नॉर्मली कनेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं सारी चीज़ें ठीक है कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास लैपटॉप वगैरह हो आप फ़ोन से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी मैं फिर बता दूँ मुझे यहाँ पे आपको वीडियो क्रिएट करके दिखाना था देन भाई मैंने आपको इस तरह से एक करके बताया ओके एंड हाँ ध्यान रखिएगा आपको जैसे लोगों को कनेक्शन भेजना है आप बिल्कुल जैसे ही भेज सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको कोई गाइडलाइंस नहीं है ठीक है एंड हाँ एक चीज़ आपको मैं बता दूँ यहाँ पे हमारा माई नेटवर्क होता है ये आपके मोबाइल पे भी शो करेगा ठीक है आपको नेटवर्क शो करेगा कितने लोग हमारे पास हैं ठीक है अब जैसे आपके पास मान लीजिए कभी रिक्वेस्ट आती है तो हमारे इन्विटेशन आते हैं आपके जो भी इन्विटेशन होंगे वो आपको शो कर रहे होंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्शन कनेक्शन कितने हैं मेरे आपको दिख रहा होगा चौदह से पाँच ठीक है चौदह से पाँच मेरे कनेक्शन में और हाँ ध्यान रखिएगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लीड तब आएंगी जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जैसे अब मेरे में शो कर रहा है चौदह से पाँच अगर मैं पोस्ट डालूंगा तो ये चौदह से पाँच लोग को तो विजिट करेंगे मैं कह रहा हूँ आधे भी करेंगे सात सौ भी विजिट करेंगे सात सौ में से मुझे सत्तर लीड तो मिलेगी मिलेगी तो ध्यान रखिएगा आपको लीड ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन चाहिए ठीक है कनेक्शन अपने आप ही आपको दिखाता रहता है ठीक है एंड अगेन हम बात करते हैं इसमें कि हमारे और लिस्ट कहाँ पे है और क्या है हम सब देख सकते हैं टेम्पलेट्स अपने देख सकते हैं ठीक है कॉन्टेक्ट देख सकते हैं जो भी हूँ ठीक है एंड आप जितनी भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ शो करता रहेगा ठीक है एंड अगेन हम आगे चलते हैं जॉब्स वगैरह जॉब्स में देखना नहीं है क्योंकि हम शायद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमें प्रॉस्पेक्टिंग करनी तो हम जॉब को बिल्कुल नहीं देखेंगे एंड हाँ आप जॉब देखना चाहें तो आप जॉब भी देख सकते हैं मैसेजिंग की बात करें आप नॉर्मल जैसे फेसबुक मैसेंजर खोलते हैं वैसे इसमें मैसेज खोल सकते हैं ठीक है अच्छा अब हम बात करें कि हम टारगेट ऑडियंस को ले आए अब हम ऑडियंस को इन्वाइट कैसे करें तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सिंपल सा लिखा हुआ है ठीक है हेलो गौरव जी मैंने एक सिंपल सा एक मैसेज भेजा और ये मैसेज आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप इनको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा ठीक है सिर्फ आपको यहाँ पे नाम बदलना होता है और कुछ नहीं ठीक है ध्यान रखिएगा आपको नाम बदलना है बस आपने मैसेज किया सामने से रिप्लाई आएगा देन आपको अपना जो भी जिस जहाँ पे भी आप लाना चाह रहे हैं जिस पेज पे लाना चाह रहे हैं आप जैसी डिटेल लेना चाह रहे हैं बंदा आपको डिटेल दे देगा ओके तो ध्यान रखिएगा जब तक कि आप लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे तब तक कि आपके पास कोई नहीं आएगा तो आपको ध्यान पूर्वक सारी चीज़ें और जिसको आपको ऑडियंस में लाना है ठीक है आप उसको ला सकते हैं चलिए हम होम पे आ जाते हैं थोड़ा सा वापस देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या पोस्ट ठीक है यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट अ पोस्ट आप यहाँ से कोई भी पोस्ट कर सकते हैं ठीक है पोस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए देखिए ध्यान रखिए ये लिंकडिन पे आपको इंस्टा और फेसबुक जैसी ऑडियंस नहीं मिलती है और ना ही लिंकडिन पे आपको इंस्टा और फेसबुक के जैसे पोस्ट वगैरह आपको लोग करवाने होते हैं ठीक है तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंटेंट से लोग मिलते हैं कंटेंट आपके पास कंटेंट कैसा है जैसे अब मैं आपको बता दूँ ये कंटेंट है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग होती है कंटेंट कहलाता है ओके एंड अगर मैं बात करूँ कि मैं अपना एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और किसी का ना लेके मैं अपना ही कंटेंट आपको दिखाता हूँ जी ये मेरा पोस्ट खुल गया है तो मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा कंटेंट खुल चुका है ठीक है मैंने क्या लिखा हुआ है online work from home opportunity in N M C network marketing company ठीक है टाइम फ्लेक्सिबल टाइम है ये मैंने पूरा किया हुआ है यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने अप्रूव किया हुआ है ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है ठीक है तेईस कमेंट आ चुके हैं ऑलरेडी अभी मेरे पास ठीक है एंड बात करूँ मैं तो मेरे पास यहाँ पे जो रीच हुई है जो देखा है लोगों ने वो देखा है आठ हज़ार एक सौ चौरानवे लोगों ने इस पोस्ट को देखा है ठीक है ध्यान रखिएगा जितने ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखते हैं उतना ज़्यादा आपके पास लीड्स आती है ओके तो ध्यान बस यही रखना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना है देखिए यहाँ पे आप किसी को अपनी लाइफ नहीं दिखाना है सेलिब्रिटी नहीं बनना है यहाँ पे यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल विजन दिखाना है लोगों को भाई यहाँ पे आइए आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ठीक है तो आप अपनी लीड्स जैसे जाए वैसे जनरेट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं आपके पास चार टाइप्स के मैसेज आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो लोगों को अप्रोच कर सकते हैं क्या मैसेज में बोल रहा है एंड सिंपल सा है कोई ज़्यादा नहीं ठीक है एंड किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है